una vera passeggiata. Fare il leader è davvero stancante. Uffa. Oh, Niente panico, ci serve solo un piano. Chi ha un piano? non te lo permetterò. Se vuoi distruggerli, allora dovrai distruggere per primo me. Questo sì che è un vero colpo di scena. Fidati, ci serve anche un po' di umorismo. Al pubblico piace. Vai, Trek, vai! D-R-E-K-3! Davvero sciocco e molto noioso. esplosione di schiva alla roccia lo ridurrà come un pezzo di slug. È un po' troppo arrabbiato, anche se glielo chiediamo gentilmente.